Olha, o vídeo de hoje vai ser... Épico. O quê? O vídeo de hoje vai ser o quê? Sim, eu disse épico. Você não tá entendendo? O vídeo vai ser épico. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui, né? Sete anos. Desculpa, faz sete anos que eu não apareço. Eu não sei porque eu não apareço há sete anos. Agora que o vídeo épico começou, é, a gente vai precisar disso. Isso aqui. A gente tem que pegar algumas dessas aqui. Bota. Uh. A gente pega isso e misturar. Precisou. Ui! Bota até o meio, né? Deixa eu ver. É isso, no meio. Agora é só misturar. Calma aí que eu vou cortar. Aí, é, eu misturei até ficar um meio desse jeito aqui. Eu botei mais uma bolacha e açúcar. Tá, agora a gente vai lá pro micro-ondas. Eita. Tá pronto. Olha que bonito. É, tá bem feio, calma aí. Ó. É porque tinha castanha na bolacha. <laughs> Aí ficou assim. Dá like. Tchau.